jam aku cepat 5 minit uh, Almost pukul 5 lah So sekarang ni Aku dah buat ni Assalamualaikum Siapa nak ni Kita tengok lah Hari ni Berapa orang respon spam banyak gila ada satu tuh hmm. Tak ada orang lah. window is open call me baby ah. Ah, ah, dekat Jo dekat mana Aku nama dia uh, Nusa Jaya Nusa Jaya See this guy? Never fail to pick up my phone. Dah lah. So, out of sejam ni, ada seorang je lah. Angkat phone. Terima kasih, kita jumpa. Alhamdulillah. Day 4.